babu gado tsakanin kafiri da musulmi sannan akwai bawa bawa duk yawan dukiyarsa idan ya rasu ta mai gidan shi inda bawa za a kaddara iya da mata iya da ɗa amma bawa ne sai ya mutu to dukiyar gaba ɗaya ta uban gidan shi ce sannan kuma akwai ɗan zina ɗan zina bayya gadon uban shi sai dai gadon ma'aifiyar shi mutumin da aka haife shi kafin a yi fatiya ko da ka mai takardu irin yadda 'yan bariki suke ba ni ba na mata a eh, to ni na ɗauki kayana a yi takardar aihuwa da sunanka a yi wane ne da sunanka to wannan dai in za a kirayo malamai su raba gado in malaman allah da annabi ne hesi a ah, wannan baya cikin gado allah bai ce ba bashi wannan yarda da kai karambani ne kawa allah dan allah bai ce a yi haka ba bashi da gado in mata gare ka sai dai dukiyar duk matar ta gaje in akwai wasu iyayen a raba a basu amma shi ba shi da gado dan zira amma in oshi ta rasu zai iya gadon oshi haka nan wato wanda ya kashe wanda zai ci gadon shi da gangam katalul amdi mutum ne ya kashe baban shi da gangam ya sa mai guba ko bindiga ko wani abu ya mutu ko mace ta sa mijinta wani maganaɗinsu wani kyamkal ya mutu to babu gado tsakanin sai mu je tambaya ta gaba sai tambayar shi ta gaba ya ce modibbo ina da tambaya eh, mace mutum ne ya aurar da mace ko kuma ya ɗaura mata aure tana da ciki to tsakanin uwarta da shi malamin da ya ɗaura auren ko kuma da shi kanshi ma mijin mm. wai wane ne a cikinsu yake da laifi to wannan irin wannan badakkala zunubi ne wanda wani lokacin yakan tsaya a kan mutum ɗaya wani lokacin yakan yi tarayya kan mutum biyu wani lokacin yakan yi tarayya kan mutum hudu wani lokacin yakan yi tarayya akan wanda suka ɗaura aure da wanda suka yi shaida saboda haka abin da shi wannan mai fatawa zai gane idan mace tana da ciki ita kaɗai ta tana da ciki sai ta ƙyale sai wani mutum ya zo ya aure ta to wannan laifin a ranar tashi alkiyama kanta ita ɗaya ta tabbata wata ya ƙetare ta ta je ta yi zire da wani da wani ya zo sai ta yi maza maza maza ta ce kawo kayanka aka ɗaura aure to wannan zunuba kanta in kuma shi ne suka yi fasikanci ya san sun yi fasikanci da ita yanzu kuma sai yake tsoron tana da ciki sai ya ce mata wance ya da asirin mai tonu ai gara mai aure sai aka je aka ɗaura aure a nan gurin zunubi a kan shi da ita in kaho ya zamanto uwarta ta san tana da ciki ubanta ya san tana da ciki sai aka kyale shi ma miji ya sani ita ma ta sani sai aka yi maza maza aka yi aure amma sauran mutane da limamai masu ɗaurawa da waliyai da masu shaidawa su ba san haka ba sai aka zo aka yi wannan auren to wannan zunubin yakan tsaya akan mutum hudu kan shi mijin da ya bata cikin da ita wadda aka wa cikin da uwarta da ma'aifinta wanda su sun sani suka yi armaza laifi a kansu in kwa abin ana riɗi riɗi a gari kai yariya na ciki gare ta kai abin duk mutane sun shi sai suka kyale har su aka zo aka zauna a sama tabarma tana ɗan daddana hannu ana dan gunguri a ƙasa kai yariya hawa kai cike fa gare kai dai abin dai aje dai aka ji tsoron zuciya kake hodi to sai aka taru aka ɗaura, to a nan ne kuma laifi zai shafi kowa da kowa Tunda su waɗannan wanda suka sani suna da iko da za su gaya wa malamai masu ɗaura aure malam e eh, auren nan kar ku ɗaura shi yariya nan ciki gareta. ta bakin shi da ya ce kayi tsegumi kayi wane ne to da ka bari a yi wata ta'asar gara a ma zagin ka tsegumi idan aka ma an gaji an wasa shikenan in malamai suka ce kai eh mun zamna za a ɗaura aure amma a gaskiya mun ji wani zance wanda mu dai gaskiya wannan auren mun ba cikin shi in suka tashi kaga aure ba zai ɗauri ba idan wani ya zo ya ce a da har an zamana za a ɗaura auren aka tashi kaga kenan za a bi diddigi to saboda haka nan ko da tsegumi kai lada ma za ka samu a wajen Allah to wannan shine abin da za mu faɗi a wannan fatawa insha Allah. Eh sai tambayar eh, wato dan Fulani ta ƙarshe ce to malam da ƙarshe ina so a ƙara wa sarkin magarya addu'a Allah ya ƙara mai san talakawan shi. To alhamdulillah muna mishi addu'a Allah ƙara mai san talakawan shi. Kenan wannan neman bara addu'a ne ma. Mm. To kuma akwai wato da dama wa inda suke aiko da sakonni a isar musu da sakon gaisuwa zuwa ga malam suna bara addu'a don muka ce mu zano su gurin ba da zano sai dai kawai gabaki daya Allah maraukin sarki gashi dai ya sa na isar da sakonnin ku da kuke bani eh a isar da sakon kuma na ji sakonka insha Allah to ma saro ganin lokaci da aka bamu yayi halin anan ne muka kawo karshen filin namu na tambayoyin ku sai idan Allah mai kowa mai komai ya nuna mana sati na gaba sai mu sai ku kasance tare da tashar ta radio haɗin ka FM na garin magari akwai wani bawan Allah daga yaye kuwa ne ya aiko mana da message mun ce dama duk wanda yake so amsa tambaye shi ya aiko tun da wuri ba ana cikin shiri ba eh da fatan kuma zai tarbe mu a sati na gaban Allah mai komai mai kowa ya yarda to babu laifi bisalama a kasance da radio haɗin ka FM a madadin malam Sina da yake amsa tambayoyi da ni mai karanta Ibrahim Anas Sani muke cewa Allah ba mu alherinsa amin Allah Allah Allah babu gado tsakanin kafiri da musulmi sannan akwai bawa bawa yawan dukiyarsa idan ya rasu ta mai gidan shi inda bawa za a kaddara iya da mata iya da ɗa amma bawa ne sai ya mutu to dukiyar gaba ɗaya ta uban gidan shi sannan kuma akwai ɗan zina ɗan zina bayya gadon uban shi sai dai gadon mahaifiyar shi mutumin da aka haife shi kafin a yi fatiya ko da ka mai takardu irin yadda 'yan bariki suke ba ni ba na mata a eh, to ni na ɗauki kayana a yi takardar aihuwa da sunanka a yi wane ne da sunanka to wannan dai in za a kirayo malamai su raba gado in malaman allah da annabi ne he a ah, wannan baya cikin gado allah bai ce ba bashi wannan yarda da kai karambani ne kawa allah dan allah bai ce a yi haka ba bashi da gado in mata gare ka sai dai dukiyar duk matar ta gaje in akwai wasu iyayen a raba a basu amma shi ba shi da gado ɗan zira amma in oshi ta rasu zai iya gadon oshi haka nan wato wanda ya kashe wanda zai ci gadon shi da gangam katalul amdi mutum da ya kashe baban shi da gangam ya sa mai guba ko bindiga ko wani abu ya mutu ko mace ta sa mijinta wani maganaɗinsu, wani kyamkal ya mutu to babu gado tsakanin sai mu je tambaya ta gaba sai shi ta gaba ya ce modubo ina da tambaya